Fala galera, eu sou o trazendo mais vídeo pra vocês E bom, hoje a gente vai estar tá voltando aqui com Minecraft aqui Vocês lembram o que aconteceu? Se você não lembra, vai estar tá aqui ou aqui Vai estar tá aparecendo pra você clicar Se não aparecer, você vai, você vai nos três pontinhos que tem ali no canto do vídeo E vai aparecer mais de alguma coisa, mais de no 111. Ainda vai aparecer o primeiro episódio pra você assistir, tá? Então, como é, é como é que... Isso daqui, ó. Muito chato. Hum, Por quê? Foi. Bom, então, galera, bora continuar aqui. Tá, a gente tá aqui. Agora eu acho que eu vou pegar um pouco de preda aqui, né? Porque a gente precisa de preda. Como sempre, tá travando. Eu pedi pra vocês mandarem um negócio também. O negócio lá do. do... Ah, de como arrumar pra parar de ficar travando o beça. tá ligado? Então, mano, vai fazer uma coisa. O que que é pode fazer com isso? Ah, não, não sei. Acho que eu vou procurar uma caverna. Tá ligado? Tá ficando de noite, melhor eu já me preparar aqui. Já... É bom que eu já tenho pedra que eu acabei de pegar ali e, e faço uma espada, né, pra mim. E eu tô com fome, mano. Né? Eles vão de comida. É, açúcar não dá pra comer. É, então. Tá, então bora procurar. Pior que aqui não deve ter nem animal, velho. Então, mano, o que que eu... Mano. Mano. E vou fugir daqui, porque esse lugar é muito ruim, mano. Na moral. Tá com carne podre. Se for assim, vou que comer carne podre. Porque não tem bicho. Então, vou comer carne. Aquela carne das bolas, tá ligado? A carne tá ruim. Ah, mano, mentira, velho. Ovelha, dropa carne. Obrigado. Obrigado. Aí, ó. Isso foi. Foi Deus que falou que, falou que não vai deixar eu passar fome. Olhou e falou: Não, você não vai passar fome. Entendeu? Que até ela dropou, mas não tem problema. Eu vi que tinha um número. Mais um. Ah, não. Peguei tudo. esqueleto. Ai, meu Deus. Não. Tá não, não, <laughs> Enquanto esquenta ali, vou fazer uma cama pra mim. Ok, então bora galera. Ok, ok, ok. Deita. Dorme. Então, bora! Deixa eu esquentou a carne. Esquentou! Foi tão rápido. Então, bora! Então, comi aqui a carne. E agora cadê o vídeo? Vai, vai pro fora. Os caras não pegam mais fogo. Ah, mentira. Isso ficou muito bravo. Ainda bem que não tem fim no Minecraft, porque senão eu tá tava ferrado. <laughs> então, bora. Onde? Eita! Perdi tudo. Tem que fazer de novo, tudo de novo e. Ah, não. Essa vai ser a minha casinha. Vou fazer uma machado para cortar madeira. Bora. Okay, that's just cool. But So, but um, Eu preciso de mais carne. Que fome, que jogo. Deixa eu ver quanto é Se já, se já tiver dado uns. Ainda não deu. Bora fazer mais coisas. Tipo, o que? Eu aí, bora fazer uma casa, né? Eu perdi minhas coisas. Tudo de novo. Eu só perco, eu só perco minhas coisas, eu só perco. Eu só perco. Um jogo não vida real. Sério. Hum, perdi, velho. Aqui. Não. Subir aqui. Começar. supermercado. Tem um barraquinho aqui. Barraquinho. Isso Sei. Vou matar. Devo voltar pra minha casa. Isso daqui é muito bonito. Que benção. Que despensa. Aqui. Um, aqui, ó. Agora bora construir. Eu vou fazer de várias coisas. Só cara. Quando acabar o material, vou, vou usar o outro. Dane-se. Vai ser bem pequeno, mas é por enquanto. Depois eu expandir mais. 50 Tá. Tô terminando aqui. Agora é o teto. Agora é o teto. Bora. Então, ó, se você tá gostando, dá like e se inscreve, por favor. Aqui, ó. Minha casinha tá pronta. Agora, faz um buraco no meio. E pronto. Essa é minha casa. Bom, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!